go! Pues, pues, pues, Yeah, Kades Yudi Iswanto, jadi Gunting Sejati, semakin jaya. Ya Rasulullah, Ya انشق صدره ملا الفؤاد حكمة وذاك ما أضره ثم نبي قد سرى مكة أم القرى للمسجد الأقصى الذي للأنبياء تنورا quando